What's up YouTube እንግዲህ እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። የዛሬ ሁለት ሳምንት ወይ ደግሞ የዛሬ ሳምንት ምን ብያችሁ እንደነበር አስታውሱ፣ አስታውሱ፣ አስታውሱ። እዚህ ጋር ማዘር አለች። ሰላም ቢያችሁ። አይ የዛሬ ሁለት ሳምንት ምን እንዳልኳችሁ እስቲ አስታውሱ። sister ቤት ስለሚሄድ ነገ፣ አዎ እውነት sister ጋር እሄዳለሁ ብዬ ነበረ አስቲ ዛሬ ዛሬ ዛሬ እንሄዳለን። surprise ነው አይነገራችሁ። እየሄድን ነው እንግዲህ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ እንዳይረሳ። ደግሞ ሳልነግራችሁ ባለፈው የባለፈው vlog ላይ check ማድረግ check ማድረግ ትችላላችሁ። ድምፁ ካልተሰማችሁ እንጃ check ማድረግ ትችላላችሁ። የባለፈው ቪሎግ ላይ ሙዚየም የሄድንበት ማለት ነው እና እንትን አለዛ አራት ኪሎ ሙዚየም ነው። አራት ኪሎ ግቢ ገብርኤል ፊት ለፊት ያለው እንትን ነው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሙዚየም እዛ ነው። ሄዳችሁ check ማድረግ ትችላላችሁ። ቡም ይመቻችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ Arif çakır. Ulan. ها؟ عارف مكن شكرا ገዝተናል። ቸኮሌት ይዘንላቸው ልንገባ ልጆች ትንንሽ ስለሆኑ ቸኮሌት ህጻሌ ቸኮሌት እንወዳለን። የለም እኮ ልጅ የገባ ነው። ሩባታት ዛሬ ዛሬ ማዘሩ አምሮባታል። እየመጣች ነው። አሰይ ነው ደህና ነሽ? ማ ማ ደስ እነዚህ እዚህ ጋር እዚህ ይቺን ሀይ በይ ሀይ በይ ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? subscribe እንደዚህ subscribe subscribe። እዚህ ጋር እያየሽ subscribe like ላይክ ላይክ ላይክ ላይክ ሼር ሼር ሰብስክራይብ What's up የዛሬው vlog ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሳምንት በ reaction ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። peace